en el 4 de junio, en el Instituto 4 de junio, y están dictando cuatro talleres de licor, de yogur, de panadería y de café. Estamos capacitándonos muchas mujeres, tanto de organizaciones como también personas particulares que eh, tienen, eh, tenemos el interés de aprender o de reforzar algunas cosas que eh, nos sirvan para el futuro, el venidero y compartir también con el resto de, eh, grupos o de mujeres que nos, nos conlleven a la, mejor calidad de vida. Eh, son proyectos pues que a futuro van a dar muy buenos resultados para las mujeres emprendedoras, tanto como para mujeres este, madres solteras que no tienen recursos, como para jóvenes que también están empezando a tener bueno, un proyecto de vida, ¿no? La escuela de emprendimiento, también aprendiendo a hacer más cosas a las que ya sabía, porque mm, muchas cosas uno sabe a veces en la casa a nuestra manera y no es como que alguien te enseñe con con gramos, con onzas, con, con pesos exactos. Entonces, em, es una forma de, de, aprender para luego ayudar a ciertas personas también de, de los caseríos que no saben o a las madres de familias que no saben, para que ellos puedan llevar un grano de arena a su casa también. Y, y, qué bien de que esta vez han agrupado a todas las asociaciones que han estado, como se dice, sueltas para hacer ese taller organizaciones, asociaciones de mujeres que están en, café, chocolate, otras que están en, gastronomía, también en artesanía. Entonces, ahora estamos casi todas juntas acá. Y más antes estábamos dispersas. Claro, cada una se conocía porque, claro, que, que de, de, varios años, hola, hola, pero ahora ya estamos más juntas. Ahora con esta escuela de emprendimientos también hemos aprendido a hacer lo que es em, los licores. Vamos a, ahí también voy a, usar el musílago con las jaleas de mi cacao. También voy a hacer este, bueno, los chocolates, todos sus derivados que hay. De repente lo que aprendemos acá, ir prepararlo también allá para compartir y esto de repente nos sirva para poder eh, matizar nuestros, nuestra producción que tenemos con las que llevamos de acá. Mi idea sería este, el marketing, o sea, capacitarlas a, mm, a cómo marketear su producto, a cómo sacarlo afuera, no tenerlo, digamos así, de que ya lo conoce una sola persona, ya sabe. No, ya marketearla, dale publicidad. Esto te, te, va a, a ayudar a depender de, ti misma. ¿Por qué? Porque ya tú misma vas a crear un, dinero propio al cual ya no vas a depender de nadie.